waliwo omusiru gwentera okulaba mita juli mutensasira yali mukwano gwange nayingira ebisiyaga naye teri muntu ayagala kumenya balala ngaomuntu eyamenyeka edda sitaani bwe yafiirwa eggulu amanye ekiriyo tayagala mulala diyingira juli mutensasira kampeyini ye yakulaga nti ebisiyaga kyekisinga obulungi era buli avaayo n'akyogerako ng'akiwagira amuwaana namuposti nga naye ani amumanyi okujjako bannayuganda ah, we bukeeredde olunaku olwaleero ng'ensonga zigenda mu maaso nateera n'okulandaga ah, ng'era kino kyaviiddeera ku positi eyakoleddwa ah, olunaku olwaleero ku humanis day omukyala susan makula abangi gwe mumanyi nga omukyala namba bbiri owa pasita bujingo alusias ng'era bano basinzira ali ku canaan land makerere kavule we bakwasaganyiza ekitambiro ekya misa asuzani makolero abadde abuulira mu lunaku lw'abakyala kuba leero yatambuza saaviisi y'olunaku olwaleero abuulidde ku bintu bingi abulidde ku bakazi okuba nga bagenda mu maaso mwana tuna okuba nga tebambala bubi tebambala ngoyembi tebeesitaza bantu tekwegamba tebabulwa ssente muno nno mwagenze mu maaso n'anonogola ne ku nsonga eya mwana muwala juli muteesaasira ng'era kati eyeeyita juli mulungi ng'era omukyalo ono abadde muyimbi wa gospel era nga bwamaanyi nnyo mu nsi eya music industry eya gospel ah, juli mutesansiro ono ah, omukyala susani makulu agenze mumaaso n'amuwako nga ekisample okusinziira ku kyabadde abuulirako ng'era n'ekisample ebadde ku nsonga ey'ebisiyaga oba kye bandiyise ba lesibian abali b'ebisiyaga basinzira mu kakundi mwana ttunogwe aka lgbtq ah, omukyalo ono juli muteesasira nga kati yakyusa amannya yeeyita ajuli birungi ah, mukyala yali w'amaanyi nnyo mu industry nate era eya gospel ah, mukyala gwe abasinga gwe mumanyi eyabayimbiranga ennyimba omuli asobola mukama oba he is able bwatyo n'agenda mu maaso n'agamba nti lwana n'abo abalwana nange obakwate engabo n'akagabo bwatyo nagenda maaso n'ayimba nti ekikunyumira lunana lwayimba lwa julie mutesasira abasinga era mugenze mumaaso ne mutegeera omukyalo ono oluvannyuma ku kiripu ezagenda mu maaso ne zivaayo bwatyo nga yeegasse ku bali b'ebisiyazi oba bannaffe aba lgbtq era yagenda mu maaso n'aba nga ate aclarifyinga eri eggwanga bwattu nno nga tannaba kugenda mu maaso kubanga akakasa eggwanga baalinawo ko competitions eri ezaali mu east african good talents nga muno mwe mwettanira abaana be ababiri era nga yagenda maaso naaba nga ate yafuna ekitiibwa oluvannyuma lw'abaana be okubanga bawangula empaka zino eza east africa good talent bwe batyo bagenda mu maaso ne basenguka ne bagenda mu canada gye bayingirira nate era mu canada good talent muno mwe mwali era empaka ezaalimu okuyimba ng'era mwana ttu abaana be bagenda maaso ne bettanira mu mpaka zino newankubadde tebaayitawo oba kuwangula naye nga baagenda maaso ne babriching ne batuuka ne ku finals ez'empaka zino ajuli ah, mutesasira essaawa zino obulamu abukwasaganyiza mu ggwanga erya canada era nga wenjogerera kati yavaayo nakkasa ensi nga waali omusiyazi era nga n'alaga nti takiinaamu buzibu omukyala ono mwanattu kati yeeyagala ne mukyala munne era nga n'amaanyi agakyusa yayita ajuli birungi era nga essaawa zino buli positi gyagezaako okuteekayo ku tiktok ye oba ku peegi ze zonna zonna eza social media mwana twagezaako okuteekako ng'alaga nti awagira ekibiina kino ekya lgbtq era nga muno akirimu nnyo nnyini ddala akabiina kano ebiseera ebisinga mubuzaabuzibwa mu kukama ne bamukategeera naye ke kabiina woolaba sayini ya rainbow oba mu lulimi oluganda gye bayita musoke ebeera mu kala ez'enjawulo nga mpitirivu mwana tuye kala gye bagezaako okuba nga bakozesa nga basinziira mu kabiina kano aka rainbow nga we tubadde ku nsonga ya joli muteesaasira olunaku olwaleero nagambye oba essaawa zino obawulira amawulire gano olunaku lwabadde omanyi olwali wategeddwa women's day olunaku lw'abakyala jjukira nti susan makula yabadde agenda mu maaso n'okuba nga abuulira ekigambo wali katotika cananland ku house of prayer ministries international ku chachi ya apasta bugingo omwana tto omusajja akulira salt media companies ah, agenze maaso n'ateekako komenti ku bigambo byayogedde ng'eno egenze maaso n'enyiiza mwana muwala juli muteesasira era nga woolaba ebifaananyi ebyo ebigenda mu maaso komenti ebadde egezaku okulaga nti kuba ayogedde mu vidiyo enagamba nti juli muteesasira amugeraageranyiza nga ku ndogoyi era n'alaga nti yagenda mu maaso n'aba nga agezaako okuyingira ebisiyaga okugezaako bipromotinga era n'agamba nti yali mukwano gw'ennyo nnyo nga bakyakwatagana edda naye ennaku zino amulaba promotinga ebisiyaga ebintu ebitalina buvunanyizibwa oba ebintu ebyekisiru ah, makula ono susan makula mukyala wa bujingo namba bbiri omupya agenze mumaaso n'amugeraageranya ku ndogoyi n'agamba nti endogoyi bwe yayogera tekyagifuula nti muntu era bwatyo ne pasita bujingo yenyininyini ah, senkulu agenze mumaaso n'aclarifyinga n'agamba nti abantu abawuliza ennyimba eza Teddy Museze oba Julie Muteesasira nti bo nga bo tebalina nsobi gye bakola lwa nsonga nti ennyimba zino ezasooka zaali ziruŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu era yali aziruŋŋamya okuba nga zigenda maaso n'okuba nga ziyimbibwa era n'agamba nti omuntu ena yena alina diguri n'agezako n'afa oba n'aba nga agudde ddewo n'agenda ebutabika nga yakusomesaako tekimugjaako magezi ge yakuwa ng'ayina diguri eri nga tanaba kugwa ddalu wabula n'agamba nti juli muteesa se bagenda maaso n'okulya ebisiyaga oba naaba nga ayonooneka n'ava mu bulokozi tekimubajjaako mmwe bantu kuwuliriza nnyimba ze ziri ezasooka kubanga ziri ennyimba ezasooka zaali zirungamizibwa mwoyo omutukuvu olutalo lubadde luwanvu nnyo era nga zigenza okuwonera ddala eh, essaawa nga munaana mwenda kumi awo amwana muwala juli muteesaasira ne bimutuukako waabadde waliwo omusiru gwenjera okulaba muita juli muteesaasira yali mukwano gwange nayingira ebisiyaga naye teri muntu ayagala kumenya balala ngaomuntu eyamenyeka edda sitaani bwe yafiirwa eggulu amanyi ekiriyo tayagala mulala diyingira juli mutesasira kampeyini ye yakulaga nti ebisiyaga kyekisinga obulungi era buli avaayo n'akyogerako ng'akiwagira amuwaana namupositi nga naye ani amumanyi okujjako bannayuganda nali omu kubaali baagala enyimba ze naye si muntu era n'olimba bwenduwulira nkyasumulwa katonda yakozesa endogo yokwogera era sobola okukeera ku makyanga oluyimba olukusumuludde aluyimbye si mulokole tekitegeeza nti muntu mulungi endogo ye bwe yayogera tekyagifuula muntu teri asazaamu digrit profesa yagudde eddalu katugisazaamu kati beebo naye abaana tulina obawulira nti balwomodozi tokitegedde kyeŋŋambi juli mutesaasira oba n'abalala abaligwa ne bava mu bulokozi ne batandika okuwana ebisiyaga temukyawanga nyimba zaabwe kubanga enyimba ze bayimba bali inspired by the holy spirit kati bye bakola bali inspired by the evil spirits kati kyeŋŋambye susan nti omusomesawo bweba wafuluma univesity nowulira nti yagwa eddalwa alina ku treatment ali kutadeka tekitegeeza diguli yeefudde obanga olimba lwajjuli lwali kulunyumira sigala nga olunyumirwa ye ye musiyaza eyeerangirira naye oluyimba lwali mu mafuta amalala so musomesawo bagwa eddalu diguli yo togiyuzanga osigala wasoma nga akyategeera olutalo lubadde luwanvu nnyo era nga zigenza okuwonera ddala uh, essaawa nga 89 awo uh, mwana muwala juli muteesaasira ne bimutuukako waabadde agenze mumaaso nasooka n'amugamba nti nyabo ekisooka sooka otereezeemu amugambye nyabo ekisooka sooka otereezeemu amugambye wabula susan makula ndi musiru nyabo olimba mukwano n'agamba nti i won't say a word sijja kwogera kigambo kyonna yanagamba nti by the way erinnya lyange olyogedde bubi amuno nti juli muteesasira lwaki shiis not juli muteesasira lwansonga yalikyusa kuba muteesasira yali bbaawe wabula ne baawukana olw'ensonga nti omukyalo ono yagenda mu maaso n'emize gino egyokulya ebisiyaga kati yayita juli mulungi nagamba nti am not looking for support stn point neither am, am, am i recruiting anybody as you think namugamba nti talina buyambi bwanoonya kuva mu kintu kyonna yanagamba nti talina muntu yena yena bwagezaako kubanga ayingiza mu kabiina kano akokulya ebisiyaga namugamba nti buno bulamu bwe yanagamba nti bujasigala bulamu bwe nagamba agende maaso ng'abuulira omukwano gwa yesu n'obwesigwa bwe nagenda maaso nagamba nti bayira yesusani makula use to play my songs era i use to take them to her kusolti but I didn't know she was cohabiting with a married man, just like she didn't know my sexuality. Yes, true, I knew her, but we were not friends. Hope that answers all the questions if I knew her. ageze maaso wano n'ategeeza nti susan makula yateranga okuba nga amutwala ennyimba ku salt tv mujjukireko kati nti susan makula ono Ah, yali muntu wa sol tv ngaera ye programs director sol tv nga yakwasaganya ebintu byokubanga ebintu bigenda ku mpewo bwatyo ne bagenda mu maaso nga bwakyogedde wano yafunamu enkolagana ne omusumba bujingo alosias yanagamba nti sa teyamanya nti yali agezaako kuba ngaafuna omukwano n'omusajja omufumbo wabula nate era n'agamba nti teyamanya bintu bye bya mukwano oba byansonga bya mukwano yanakakasa nti yamumanya nti naye era tebaali ba mikwano kitegeeza nti ah, mwana mulenzi mwana mulenzi oba mwana muwala kati naye kyonna kyali juli birungi oba juli mutesasire agenza maaso ne yeegaana nti suzani makula tabangako mukwano gwe era n'agamba nti ekyo kakibanukule ah, tujjukiremuko katini ebintu bino tugezaako okuba nga tubirwanyisa kubanga ekitofu kikkirize oba kigaanibwe ekyo tekijja kuba mu nsi ebisiiga bino tujjukireo byasanyawo kensi namba bigizikirize ne bigimalawo ah, mwana mwa arthur kayima oba mwana mulenzi arthur kayima naye yagenze mu maaso naclarifying eri eggwanga nti muli wa bisi yagera n'agezaako okuba defending oba obawuliriza nekyona kyekiri bino byonna nibyo banaabikola tebajja kusaanyawo oba kumalawo nsi kubanga ekintu katonda kyeyasiga tekijja kumala gasenguka ah, ebisiyaga bino tetukubiriza muntu yenalina kubyenyigiramu kubanga si birungi ate si bya buvunaanyizibwa abagamba nti bifunamu ssente babagaba ssente babalimba tirina omu gwe bagenda kuwasa ate tebajja kuwa ssente ensi nnamba nti baba gisasula ensi yonna olw'okuba nti bayingidde ebisiyaga tekijja kubaayo naye gwe obulamu bwolina obukuuma ng'omuntu ate n'otangira n'abaana bo okusingira ddala abaana obatangire kubanga ate generation eyo ejja bagezako kubanga bayingirira so kino tugisapootinga juli mutesasi tujja musapootinga ku nsonga ye ngaomukyalo oba ngaomusajja ebyenga bwalowooza kubanga si bwe kyatonderwa singa taata we ne maama we tebaali baagala ne batebeegatta taata we ne maama we tebandimuzadde so teyandisobodde ku promotinga okufuna bisiyaga bino byalimu essaazo kitegeeza nti wabeerawo ensonga ezimu abantu zebeekwasa nga za kisiru ngaera teziri nayo ngaera tezeetagisa na kugenda mu maaso naddala mu bulamu bw'abantu tukubiriza abantu bala ne bannayuganda bonna okubanga muvaayo ne mupointinga ku nsonga eno nti si kirungi n'akamu okuba nti omuntu weyagala n'ejjenda type yo ey'omuntu mu nsonga z'omukwano mwebale nnyo tukyabaweereza